Вы вдумайтесь, девушки спели песню, а они спели песню и получили за это два года тюрьмы. Они даже... <coughs> За песню. Мы живем в стране, где нельзя петь. Люди вышли на площадь и толкнули туалет. И за это им грозит тюрьма. У нас нельзя толкать туалет. Нельзя. Профсоюзный активист Валентин Урусов призвал рабочих э, Алросы к забастовке. Ему подбросили наркотики и дали кафет. У нас нельзя призывать к забастовке. У нас ничего нельзя делать. Но это не, понимаете, политзаключенные, но не только они политзаключенные. Сотни тысяч людей делают вещи, которые нельзя назвать преступлением. Кто-то украл кусок хлеба, кто-то, у кого-то нашли там грамм э, анаши в кармане они попадают в тюрьму, и это тоже политзаключенные, потому что если человек голоден, и он крадет хлеб, то это не экономическое преступление, это политическое преступление, потому что люди довели его до нищеты и толкнули на это. Целый класс, миллионы людей кончают школы и попадают в тюрьмы. Тюрьмы переполнены детьми из рабочего класса, простыми людьми. Это общее правило нашей системы, системы, которая лишает людей труда свободы, лишает права бороться, а потом лишает физической свободы, отправляя в тюрьмы и замаривая там до смерти нечеловеческими условиями. Эта система, она установлена для того, чтобы не допустить никакой борьбы человека труда за свои права. Они вырывают самых активных, самых боевых из нас. Эта система, она должна быть разрушена. И дело не в том, в том кармане там лежали наркотики, лежали не наркотики. Это все не важно. Потому что на самом деле проблема не в том, что кто-то, один человек попал в тюрьму, а другой нет. Проблема в самом существовании тюрем. Как в системе, которая лишает человека свободы, лишает человека самого главного, прерывает огромную часть его жизни. Вы знаете, мы с вами находимся на Марсовом здесь, под этими камнями, лежат те, кто в феврале 17 -го года шли по этим улицам простым требованием. Они а пели простую песню. Церкви и тюрьмы сравняем с землей. Дело не в том, что надо освободить э, девушек из мужчин. Конечно, надо. Но надо, чтобы другие девушки не попали на их место за то, что споют какую-то другую песню. Тюрьмы должны быть разрушены. Это фундаментальные условия свободы человека. Пока есть тюрьмы, не будет свободы. Пока есть церкви, не будет свободы самовыражения, свободы личности. Это система, которая сковывает людей, с одной стороны морально, с другой стороны физически. Поэтому мы говорим свободу, свободу и свободу. Ура!